Me gusta tener mucha plata guardada en el cajón. Tengo una obsesión, pregúntale a la nación. Será porque yo crecí en otra dimensión, donde la palabra dinero es sinónimo de adicción. Hace unos meses la afané 150 mil a la NASA y ahora me amenaza con sacarme mi casa. Perdí mi trabajo en Garena y eso es lo que pasa. Y ahora Roberto ya no duerme ni descansa. Desde ese día yo me dediqué a ser conserje. Abandoné Free Fire y no tenía las consecuencias. No sabían qué gastar mi plata y me dieron sugerencias. Y viví como un crack el resto de mi adolescencia. Bregué con plata por dinero y porque quería y me encantaba gastar mi y para la policía cristiano me dijo que un día me estafarían Me trataron de timar y casi me rendía